uzabana imana uzi abantu bagiye guhomba kubera kwibisha iminzani hari abantu imana yahaye umubiri bahita bihindura isura imana ije kuvugana n'abantu bisize bihinduye amasura bashaka ubwiza bandi bajya mu bapfumu bashaka igikundiro nagira ngo mbabwi ije kubabaza iyo mibiri yanyu aho mwayishyize mwarangiza mukavuga ngo imana ngo ntabwo idutabara kandi iraza igasanga warihinduye inzobe yaragusize <laughs> nabwo baravuga ngo twavangiwe eh, rero bashaka ibikarabu biburi bose bose nyine bahise bihindura ngo bashaka ngo ubwiza yesu kirisita ari gutanga ubwiza uze uko kera nari nikomeze ariko reba n'imyaka mfite nta nubwo mvuze imyaka wakiruka ariko nageze muri yesu kirisito angira akana gatoya ije kubabaza iyo mibiri yanyu aho mwayishyize bahaye ibikara bahita bihindura inzobe abandi bisiga <laughs> ah, ah, abandi bisiga kubata abandi bakisiga za ntuza zose za kororayiti za kokombure za kapupupu amandi mavuta yuze mbere nayo bisigaye amavuta y'ibihumbi ijana na mirongo nabize amavuta y'ibihumbi magana atatu ngo bashaka ubwiza reka <laughs> ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukunda yelo tv turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi gusa iyo wizeye kirisiti nk'umwami n'umukiza agufasha kugenda mu nzira nziza akakubera umurinzi mu byo ukora byose wowe gusa nta kindi no kuyoboka iyo nzira y'ukuri n'ubugingo kuko niko yavuze ah, kuri kamera nk'uko bisanzwe rero turi kumwe n'umukozi w'imana ah, bamwita porofeti damuru hari nibeshye eh, ntabwo yibeshye cyangwa mm, izina ni uko rigenda riba ryarakoze ibibi mm. ahubwo ubundi umuhanuzi ubundi mu cyongereza ni porofeti mm. gusa nyine iyo barimamagaye nditaba mm. ah, nk'uko bambwira ngo mushumba nkitaba mm. ah, banyita pasiteri nabwo nkitaba ngiye nditaba kuko ibyo byose ari pasiteri ari mushumba burya iyo usengera abantu barenga ijana ah, burya bari nta ufite intama ishumbye ufite intama ishumbye ikindi nkagira icyumba cy'amasenge icyumba cy'amasengesho urumva ko biba bitoroshye ubwo rero banyita mushumba bishopu mbese banyita amazina atagiye atandukanye ariko mba ndi muri urwo rugendo rugana aho ngaho muri ayo mazina yo mpamvu nagomba kwanga ndabyakira mm. ariko bitewe n'abagiye batubanziriza bagiye bica rya zina niyo mpamvu akenshi ari igihe ntanga kuryitaho mm. yesi burya y'umushumba aho abashumba bari baragiye inka haba hari amata ndetse n'aho abahinzi bari haba hari amasuka aho abahanuzi abari rero haba hari abahanuzi iyo hari umwuka w'imana ubaye n'ubuhanuzi buba buhari mm, niyo mpamvu rero dushaka kumva icyo imana ituvugaho cyangwa icyo umwuka w'imana avugiramo ariko avugiye muri damuru nk'umuhanuzi buriya ikintu cya ngombwa imana cyangwa se icyo navuga icyo imana ishaka ku bantu bayo mm. aricyo dubanza guheraho mm. imana ntabwo yambwiye iri joro ahubwo iherutse kuma amakuru noneho iyi mana yambwiye ni imana itamenyerwa kabiri icyo ni icya mbere kabiri ni imana ifuha eh, gatatu ariko n'imana ifite kugira neza kwayo itinda kurakara ariko iyo uyirakaje irakunoba ibyo mbibabwire imana iherutse kumbwira ngo hari abantu bagiye kujya mu ishuri bijyanyeyo icyo ngicyo ni icya mbere cya kabiri irambwira ngo hari abagiye kujya muri gereza imana igiye kwigishiriza muri gereza si icya kabiri hari n'abandi imana ivanye mu ishuri kubera ko bamaze kwiga barafata imana ije kubagirira neza kubahemba kubaha diporome y'uko bize neza ayo ni amakuru ya mbere ubwo si ubuhanuzi se simba hano reba <laughs> urimo neza eh, eh, ntabwo biba byoroshye ntabwo byoroshye mm. ah, hari n'abandi bahita bavuga ngo ah, baze ngo buriya buhanuzi ngo ni imana ngo yabutumye bagahita bakoraho komenti bagakoraho hari abantu bazi gukora kiti ku kuntu bagakiritika kubera ko ngewe bambona muri iyi shusho ndananutse hari n'abandi batavuga ngo ubwo uje gusabiriza hari n'abandi bavuga ngo dore uko kasa hari n'abandi bavuga ngo dore uko kambaye hari n'abandi bavuga ngo ubwo dore inzara yakishe yaranyishe hanyuma wowe ubonye ko inzara yanyije noneho ukoze iki imana yabonye ko dawidi yaheze mu ishyamba ikamukuramo imana yabonye dawidi yaraheze mu ishyamba ikamukura mu ishyamba none wowe urabivuze ntacyo ukoze menya ngo nawe wishwe n'inzara nyine ubwo twese twishwe n'inzara ariko numbonamo ya nzara koko ko nshonje ntungaburire menya ngo twese turi kimwe muri abanyenzara turi abanyenzara <laughs> eh, ndabivuze nabivuze ndeka nigendere ndabivuga nitambukira ariko imana yarambwiye ngo mbwire abantu bave mu byaha kuko iki ni igihe cyo gusenga umuntu ku giti cye kandi ugasenga utisengesheje mukareka amatiku mukareka amagambo mukareba gusebanya mukareka ubudode mukareka gusenya ingo z'abandi mukareka ubusambanyi bwabaye indengakamere imbere y'imana imana yo mu ijoro rero ikishaka ku muntu wayo yiremeye ni uko akora ibyo gukiranuka mm. yego mu mahanga yose abubaha imana bagakora ibyo gukiranuka imana irabemera ariko uzi ukuntu umuntu ukora ibyo gukiranuka bibiriya itubwira muri zaburi ya mbere avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha ntiyicane n'abakubanya amategeko ye y'uwiteka ndetse niyo yishimira ku manywa na nijoro uwo nguwo icyo akoze cyose kimubera cyiza n'udakurikiza imigambi y'ababi uyu muntu udakurikiza imigambi y'ababi eh, icyo akoze cyose kimubera cyiza iyo acuruje dodo birakunda bazibonamo inyama none n'iyo akaranze udushyimbo bagira ngo bakaranze inyama cyangwa se agafiriti mm. mbese akora ibijyanye n'ibyo imana ishaka eh, mu banyamagabo imana ntimubonamo mm-hmm. mu banyeshyari imana ntimubonamo mu bagira amategeko imana ntimubona kuko yumvira amategeko y'uwiteka niyo yishimira ku manywa na nijoro rero aba bantu bakora ibyangwa n'amaso imbere y'imana uzabasanga bari kuvuga bene se nabo bahite bavuga urumva uzasanga bari kuvuga mbese bari gusebanya nabo bahite basebanya kandi imana ntabwo ariko imana ibishaka irashaka ko buri muntu wese ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka uwo nguwo imana iramwemera iyo bageze mu gikombe cyitwa baka hareruye bagihindura ahantu h'amasoko uyu muntu ikora ibyo gukiranuka iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura ahantu h'amasoko uwo nguwo iyo anyuze mu mazi ntabwo amutembana iyo aciye mu muriro ibiri ibya ntabwo bimufata bifata ushaka kumurenganya nagira ngo nkubwire ngo nukora ibyo gukiranuka ni ukuri kw'imana uyu mwaka utararangira nzanyuhanuzi buvuga ngo imana irakuremera umugisha imana irakuremera igitangaza uwo nukora ibyo gukiranuka irakurenganura aho uri kurengana nukora ibyo gukiranuka imana iragutabara mu buryo utakekaga hari ibintu imana ije gukora kuri buri muntu wese wubashye imana akaba amaso akayizera nabwiye abantu ndababwira ngo imana ishobora wumva ukeneye imana ivuze imana ubu tuvugane nkicara kuri iyi ntebe imana yise mbwira ngo nimbwira abantu ije kuryoza mu bantu yahaye umubiri kuryoza abantu yahaye umubiri ije kubaryoza gute <laughs> ije kuryoza abantu yahaye umubiri ntabwo uri bubyo nta nubwo uri busobanukirwe ntabwo n'ubu ndabisobanukirwa hari abantu imana yahaye umubiri bahita bihindura isura imana ije kuvugana n'abantu pisize bihimbye amasura bashaka ubwiza bandi bajya mu bapfumu bashaka igikundiro nagira ngo mbabwi ije kubabaza iyo mibiri yanyu aho mwayishyize mwarangiza mukavuga ngo imana ngo ntabwo idutabara kandi iraza igasanga warihinduye inzobe yaragusize nabwo baravuga ngo twavangiwe rero urashaka ibikarabu biburi bose barimo bose nyine bahise bihindura ngo bashaka ngo ubwiza yesu kirisita ari gutanga ubwiza uko kera narindi nikomeze ariko reba n'imyaka mfite nta nubwo mvuze imyaka wakiruka ariko nageze muri yesu kirisita angira akana gatoya hmm. ntayo ngo yesu ngo nagakora imana irambwiye ngo nimbwira aba ije kubabaza iyo mibiri yanyu aho mwayishyize bamwe yabahaye ibikara bahita bihindura inzobe abandi bisiga <laughs> ah, ah, abandi bisiga kubata abandi bakisiga za ntuza zose za kororayiti za kokombure za kapupu amandi mavuta yuze mbere nayo bisigaye amavuta y'ibihumbi ijana na mirongo nabize amavuta y'ibihumbi magana atatu ngo bashaka ubwiza <laughs> none yesu kaje urajya he aje kukubaza icyo gikara cyaho cyagiye warangiza ukahita uvuga ngo none se ngo ko imana kugu yaraje usanga warihinduye yakuremye uri igikara none wabaye inzobe izatabara nyina ab'inzobe none hari n'abandi yagize inzobe yaratanga ngo twebwe turashaka inzobe irushijeho nk'iy'abazungu hareko <laughs> ah, shaka ah, imana ibamira umugisha <laughs> eh, ibi ngibi impamvu abantu bahita bavuga ngo none se ngo kuki ari guseka niko bahita bavuga kuko ijwi ririye rimbwira ngo barahita bafata ubuhanuzi ko ari ubupirate ko ari ibintu wapiriye kubera ko urimo uraseka ntabwo njye muzambona naharakaye kuko ngiye mura ndisekera gutya kuko singira umujinya sindakara ntashya n'ingira ahubwo icyo nkora ni iki muranezerewe bitewe mu bibi no mu byiza ngo tujye dushima naba nariye ntariye nzaseka naba nanyoye ntanyoye nzaseka nambaye neza ntambaye nabi nzaseka nabuze ubwishyu bw'ubukode batajya ngo ngira amadeni icyakoza n'ideni ry'inzu da ni ry'inzu burangira ndigikunda kugera ari igihe ukwezi gushira ntabonye amafaranga y'inzu ese nkajya kuba nkabona araje aranyishyuriye irya niryo deni nkunze kurya uranyumva neza naba ndifite naba narifite nzahora nseka ariko nagira ngo mbabwire ngo yesu araje ariko nimba yesi atinze nagira ngo mbwire abantu badukurikiye urupfu ntago rutinze mperutse guhanura naravuga ngo hagiye kuza impfu zadutse impfu zigiye kuza ari nyinshi agisida zigiye kuza ari nyinshi nagira ngo mbabwire yesu nubwo atinze ariko urupfu ntirutinze nagira ngo nkubwire mvugane n'umuntu nkurikiye yesu arashaka ubugingo bwawe yesu arashaka kukurokora wowe ufite ibyaha nagira ngo ubwire ngo ca bugufi wihane imana irashaka gukizwa wowe wigize ikigomeye mbese wigize icyigenge wigize indakoreka ngo ngewe ngo nde genda gake genda gake na yesu umwana w'imana nago yigeze yishyira hejuru ntabwo yigeze ntabwo yari afite ubwibone yari afite guca bugufi akabana neza n'abana amahoro hari abantu rero bumva ko ari ibyikomerezwa <laughs> genda gake kuko yesu aje kukuringaniza yesu aje kukuringaniza kandi aje yihuse aje yihuse nagira ngo nkubwire ngo cunga neza izamu ryawe ikindi hari n'abantu bari mu myanya itari iyabo wagiye muri ako kazi ukajyanywemo na mwene wanyu wagiye muri ako kazi katari utanzemo ruswa ariko nagira ngo ubwire iki nicyo gihe cyo gukora imana kugira ngo imana izirenganure umuntu wese warenganye reka ntambutse ubu buhanuzi imana yo mu ijuru yamaye muri haba kuki ah, ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere ah, ndasoma guhera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu ndetse n'uwa kane eh, twumve icyo imana ivuganye natwe kuko hari abantu imana ah, ije gushyira hasi bafite imitima yishyize hejuru hari n'abandi ah, bakomeretse kandi bafite ibikomere batewe na bagenzi babo ntuzagire igikomere watewe na mwene so kirakatsindwa uzi gusengana na mwene so icyo ni igihanda kibi gikomeye cyane hanyuma imana yo mu ijuru ibamera umugisha ah, ubu buhanuzi imana yambwiye ngo hari abantu imana ije kurenganura ikindi cya kabiri hari abantu imana ije gutabara gatatu hari abantu imana ije guha urubya hari abantu imana ije kubakira ingo hari abantu imana ije gusohoreza amasezerano yabo bamaze igihe kirekire bategereje ariko imana iri kuvugana nawe ngo mbwira abantu bategereze iby'imana avuga ije kubisohoza haba kuki ibice bibiri ni ubuhanuzi bureba buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda aho uri hose waba uri hanze y'igihugu cy'u rwanda waba uri mu rwanda wari uri muri burundi wari muri amerika waba uri muri canada waba uri he waba uri mu bufaransa nagira ngo nkubwire ngo wakira ubuhanuzi bwisumba byose ijambo ry'imana riratubwiye ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira kandi nzarangaguza aho ndeba aho ri a aho ari ari numve icyo ambwira nuko nzasubiza ku bw'icyo namuganye hari abantu imana yumvishije amaganya yabo hari abantu imana ije kurenganura imana yambwiye ngo mbwire abantu ko amaganya yabo no gutaka kwabo n'amarira mwarize byageze imbere y'imana imana irashaka ko aho mwavuganiye aho haba mu buvumo haba mu butari haba mu rusengero haba mu byumba by'amasengero haba yaragusanze mu nzozi mana irimo iravugana nayo ngaho mwavuganiye aho ngaho n'imana ije kunyura igutabara kuko ngo yumvishije icyo yakubwiye yumvishije icyo wamubwiye hanyuma igice cya kabiri kiravuga ngo maze uwiteka aransubiza ati andika eh, andika ibyerekeranywe ibyerekanywe ubigaragaze ku mbaho kandi eh, kugira ngo ubisomye abyihutire nagira ngo nkubwiye ibyerekanwe nzanye n'ibi icyanditswe nzanye ni iki ubuhanuzi nzanye nibi reka ubyumvishe wese abyakire uko imana ibimuhaye kuko ibyerekanywe ni haranditswe ngo kuko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe kuko iby'imana yavuganye na bifite igihe byategetswe kuza ko bizaza ubu ko imana yavuganye nawe kuza ko buzaza amasezerano yavuganye nawe iby'imana yakubwiye nagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe kuza ko buzaza abarozi nibarobwe yego abanzi bawe nibahagurubwe ibyo ntabwo bikanze imana bavuze amagambo menshi ndetse baragusebya baragututse baraguhagara baraguharabika bazamura amatangazo ndetse barayamanika nagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe abamanitse amatangazo niba baje kuyamanura aho wasebereye ni imana ije kuguhera igisubizo ni imana ije kukuzamurira imana yo mu ijoro yarambwiye ngo nimbwire abantu bajyanywe mu misozi ko imana yo mu ijuru bakwiye ku misozi kuko nabonye imana yo mu ijuru ikura abantu mu misozi abandi irabataburura abandi bakura mu biti harekomana rekomana rekomana rekomana abanyamasengesho imana ihabwa icyubahiro kuko ibi ibi bintu imana ikoze harimo abantu batari bubyumve ariko imana iri kuvugana nanjye ngo mbwire umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda mu ruhande rwe ukora ibyo gukiranuka akanayubaha ije kumurengera ije kumutabara mbese aho yakegaga ko imana iri buce iza kumurengera ntago ariho ntago ariho imana wicira inzira kuko niyo ije kwicira inzira imana witegeka ibyo ikora kuko imana eh, ntabwo itegeka ahubwo yo iragutegekera imana yo mu ijoro hari ibintu imana itegetse bigiye kuva ku buzima bwawe jambo ry'imana riravuga ngo yimura imisozi itabimenye ikayubika n'uburakari jambo ry'imana rirambwira ngo kandi ngo yumva gutaka ku intore zitakira amanywa nijoro imana iri kumwira ngo mbwire ababyeyi gutaka kwanyu kwageze imbere y'imana imana iravugana n'abakobwa gutaka kwanyu kwageze imbere y'imana imana irimo iravugana gutaka kwanyu kwageze imbere y'imana imana irimo iravugana n'abana gutaka kw'iziminja zageze imbere y'imana bwageze imbere y'imana gutaka kw'abasore byageze imbere y'imana gutaka kw'abafite ingo kw'abafiyemeri kwageze imbere y'imana gutaka kw'abarengana kwageze imbere y'imana reka ibi byanditswe igihe byategekewe bigiye kuza kuza ko bizaza ntabwo bizahira ntabwo cy'imana yavuganye nawe kizaza mbere y'isaha imana yanditse ahubwo kuza bizaza isaha y'imana yageze nagira ngo mvugane n'abantu bankurikiye isaha y'ubutabazi yageze ku buzima bwabo uyu mwaka utararangira hari ibyo imana ije gusoza jambo ry'iyanumye rikomeza kuvuga ngo ngo ntibizatinda kukugeraho nagira ngo mvugane n'aba bantu bafite amasezerano barindiriye basenze imana by'ukuri bubashye imana bumva ijwi ry'imana mbese basenze bafite abasezerano bahagaze ku munara bamaze kurindira nagira ngo mbabwire kuza ko bizaza reka ubitegereze iyi iri kuvugana namwe kuza ko biraje bitegereze birindire ntabwo bizahera ntabwo bizahira nta nubwo bizatinda kukugeraho byakire wowe wavuganye n'imana ufite isezerano ry'ubukwe ryakire wowe wavuganye n'imana ufite isezerano ryo kwishyura ideni akira kwishyurirwa n'imana wowe ufite ikibazo cy'uburwayi akira gukira mu izina rya yesu kirisito imana irimo iravugana namwe imana irimo iravugana n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda imana yo mu ijuru iraje kuza ko bizaza imana ije gusoza icyo imana yavuganye namwe imana ishimwe aleluya eee imana irambwira ngo ije gusoza ego imana ishima aleluya urakoze mwuka wera amina yesu imana yo mu ijoro imbwiye ku bantu batatu imbwiye ku bantu batatu hari ababyeyi babiri hari n'umukobwa umwe kandi aba bantu umwe ari muri canada umwe ari muri amerika uyu mukobwa ari mu bufaransa imana ivuganye nanjye aya magambo uyu mukobwa imurinze uburwayi bukomeye bwo mu nda yaribwaga cyane mu nda ye hari harimo ikintu cyitwa kimeze nk'umuriro imana irimo iravugana nanjye ngo nkubwire imana yo mu ijoro hari ibintu cogoje ku buzima bwawe imana yo mu ijoro hari ibintu ikamije hari isoko y'abaroso yari igiye kuva kuri wowe wari ugiye kuva imana irimo iravugana nanjye ngo nkubwire ngo hari ibyo ikamije ku buzima bwawe hari uburwayi imana yo mu ijoro ikuyeho ku buzima bwawe wari ugiye kugira wari ugiye kubagwa ukaba ku iseta turutse ku mugambi w'abadayimu imana iba iravugana nanjye wowe ufite iki kibazo wakiriye gukira mu izina rya yesu aba babyeyi babiri basigaye imana irambwiye ngo ibarinze kanseri ibarinze kanseri umwana afite ikibazo cy'uburwayi bw'umutwe uramurya buri kanya ikindi afite ikibazo cy'ibere ariko imijwi irimo kumbwira ngo imana irambuye ukuboko kwayo yabukijije undi undi usigaye yari afite ikibazo cy'umugongo igufa rye ryari ryaragize ikibazo yari kanseri yaramunze mo hano mu mugongo muri rutirigongo ndetse niyo yisharaga yavugaga ngo ese ni ibiki yarivuje biranga ariko satani afite ya gahunda yo kuko uwo ubakwa uwo mugongo ukagendera mu igare ariko ikuye uwo mugambi ngiye abana bayo reka mbabwire ibi tuvuga ntabwo ari ibyo twipapiramo ibi tuvugana imana ashimwe hari abantu ukuntu imana imbwiye hari abantu imana yo mu ijuru bari bari mu myanya itari iyabo abo ngabo barasezerewe baratashye hari n'abandi mana yangaje bundi bushake bagiye mu kazi kayo hari abantu yonyeje imishara ariko mana iranezeza mana ndagushimiye ndeka ntangaje aya makuru mu byitegure mu byitegure bibiri na makumyabiri na gatatu ngewe damuru miye ngewe ngewe mvuge no mu giswahili ni miye ego abakongomani abakongomani zajya nzaho ngaho kinshasa kinshasa hariya niko bavuga hmm. eh miye nakuja hapo kinshasa eh nje gukora umurimo w'imana abagande eh mu kigande baravuga ngo komye wodi komye wo eh, eh, eh, ubwo nzazaho ngaho i Bugande kuko n'abagande basigaye bumva ikinyarwanda hanyuma i burundi i burundi ewa miye kabisa ah, nzoza nzoja kugira nzoza hanyuma ah, duhamagare iyero ubwo mbivuze mu kirundi <laughs> ah, abagande baravuga ngo mukama wodi hanyuma nzaza twombe mukama twagare katonda katonda duhe mukisa mbese ubwo nzaza nzurira n'indege aho ngaho nze muri amerika aho ngaho muri canada kuko ngiye mfite iyo sezana ejo bundi mu kwa mbere ngiye mu kwa mbere ndurira indege ngiye muri canada gukora umurimo w'imana ah, hanyuma nibicamo neza mu kwa mbere hatageze igihinduka ngewe mu kwa mbere nzurira indege hatageze igihinduka mbese satani atitambitse kuko satani satani burya arwanya umwana w'imana atitambitse nzurira indege hanyuma imana yo mu ijoro yambwiye ku bantu batuye muri iki gihugu cy'u rwanda hari abantu bicaye mu kazi katari akabo imana yo mu ijoro irirukanye yohereje mu kazi abafite isezerano ryabo ibyo ndabihanuye bigiye kuba kandi bugiye kuba hagiye kuba mikino bita mbese hagiye kuba ubugenzuzi hagiye kuba ubugenzuzi ubugenzuzi abariye ruswa abafite uburiganya abakora akazi nk'aho mbese ari akabo abakora abaninganinzi abo ngabo abafite amadiporome y'ibicupuri mbese hagiye kuba ikintu bita gusezererwa mbese ikubitwa hasi bya bindi mwatinyaga nibyo bigiye gusohora icyakoze inama nakugira inama nakugira ni ukwegera imana ugasenga gusa neve bakimara kumenya ko bagiye kurimburwa begereye imana baca bugufi uwasambana agahita avuga ngo none ntabwo nyisambanye ahita abireka uwari ari igisambo uwibigishaga iminza Imana uzabantu bagiye guhomba kubera kwibisha iminzani uzi abantu bagiye guhomba kubera bibishije iminzani aba bantu nagira ngo mbabwire imana yo mu ijoro ije kubabaza ibintu murimo gukora kuko atari byiza kandi imana ntabwo ibyishimiye hanyuma dusoza ubu buhanuzi bureba buri muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda aravuga ngo kandi eh, ngo ntibizatinda kukugeraho kandi ntibizabeshya mm, n'aho byatinda ubitegereze kuza ko bizaza ntibizahera najya ngo mbwire aba bantu bacumijwe n'amasezerano mbibaza ku masezerano iby'imana iri kumbwira ngo iby'imana avuganye namwe ngije kubisohoza kuko nubwo eh, ngo naho byatinda ubitegereze kuza ko biraje hanyuma nimwakire gusorezwa amasezerano yanyu mu izina rya Yesu hanyuma ndashaka kuvugana n'abantu ba bandi bishyize hejuru ba bandi bafite imitima yo kwishyira hejuru ba bandi bakora ibyangwa n'amaso imbere y'imana aha aravuga ngo dore umutima wawe wishyize hejuru n'umurango ntumutunganyemo ariko umukiranutsi abeshwaho no kwizera kwe nagira ngo mbabwire abana bababiri umuntu wese ufite umutima wo kwishyira hejuru imana ije kumucisha bugufi kabiri umuntu wese w'umukiranutsi w'umukiranutsi w'umukiranutsi imana yo mu ijuru imana yo mu ijuru ije kumugirira neza imana yo mu ijuru ibamere umugisha wowe ufite ikibazo mpamagara dusengane imana wowe ushaka ko tuganira tuganira ku ijambo ry'imana mpamagara dusengane imana kuri zeru karindwi umunani kabiri mirongo irindwi n'icyenda gatandatu gatanu cumi na kabiri cyangwa se kuri zeru karindwi iminani itatu makumyabiri n'umunani gatanu cumi na kabiri hanyuma wowe ushaka kumva ijambo ry'imana rya buri munsi nyarukira kuri ku gakiza tivi show ukande sabusikarayibu ndetse na komenti ndetse na sheya kugira ngo ijambo ry'imana rijye rikugeraho buri munsi imana yo mu ijuru ibamere umugisha porofete damu turagushimiye cyane rero kuba witabiriye ubutumire bwacu kuri yelo tivi eh, imana yo mu ijuru ibamere umugisha tuzagaruka turabakunda cyane nibankunda zagaruka mm. sawa cyane ndagushimira rero wakoze sabusikarayibu kuri yelo tivi ah, niba utaranakoze sabusikarayibu yikoreye kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ibiganiro byacu ni akagaruka cawu cawu